Aquesta institució centenària és una peça clau per la transmissió de les memòries de la ciutat, com es deia abans, de totes les memòries, de la memòria oficial, però també de les memòries crítiques, de les memòries ciutadanes, i per tant, efectivament, és una peça central per la democratització de la ciutat. Aquest arxiu és una, una estructura de transmissió, tots els arxius ho han de ser, quan més oberts estiguin els arxius al, al barri millor, el, els arxius quan més unificats també millor i bueno, esperem doncs, que eh, aquest centenari, aquesta commemoració eh, servirà, aquest és l'objecte, per obrir el coneixement de la ciutat, quins són els fons d'aquesta casa i per obrir també un debat sobre què fem amb els nostres arxius de la, de la ciutat.